सोच रहे हो रोड ब्लॉक इसमें मेरे ख्याल से रॉड से तो करंट पड़ेगा बॉम्ब से उठा के देखते बॉम्ब तो, हाँ हाँ सही निकला यार क्या था तुक्का लग गया ओ भाई मेरे को केला नहीं पसंद लड़की पसंद है चटोल तिजोरी आ गई हाँ जो तो हाँ, अच्छा काला का बूम बूम खुल गई निकल गया चला नेक्स्ट लेवल किधर जहाँ से भाग रहा है ओए मोस्टर आग आग आग से शायद पिघल जाएगा अबे हम फिर से करते हैं इस बार मोस्टर को टॉफी देते हैं यार ये गेम में बिल्कुल ही उल्टा होता है टॉफी कोई चली तो बड़ी टॉफी बस हो गया टॉफी का कौन सा होता है एक्टिंग हाँ। कर रहा था जाएगा ओ एक बार फिर से हम्म। फिर से थॉपी ग्लू ग्लू से चिपक जाएगा टूटेगा हाँ। टूटेगा अरे बॉक्सिंग से सर कुछ पानी से सर करने लगे रिश्ता सही था और रेस के साथ मेरे पास हो गया हाँ हो गया हो गया हो गया चलो अब इससे कैसे निकलेंगे लिबर ऑफ कर दो हाँ सही था का क्या अब इसे भी तो काटना <laughs> तो पड़ेगा रात हाँ। सोना भी तो ले ले यार सोना इतना एयरप्लेन हाँ। हाँ। की टिकट और ये एक खोजने वाला है फावड़ा एयरप्लेन हम्म, तो की टिकट <laughs> सही था अच्छा सही छ सही छ वो चेहरे को सर्च करती दिया अभी तो प्लस का लो लिखवर्ड सही था はいのねぎにおっとगलत हो गया मुझे कहा स्टीम उल्टा होता तो शायद सोने की हो सकती है पर नहीं उल्टा था चलो कोई बात नहीं फिर करते हैं निकल गया तुझे लाइब्रेरी पार ओके ये तो मर गया था हाँ, मर गया मर गया डड डड वो थॉर वाला ऊपर उड़ जाएगा हाँ। आगे कचरा है और उसके पास हम इसी आगे साफ करते रहते तो इस पर गेम प्ले इतना ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गेम प्ले के लिए गुड बाय